يا جات في بالي يا جات في بالي يا ما جات في بالي ركوب لي غزالي غزالي يا ما جات في بالي ما جات في بالي يا ما جات في بالي الله يداوي حالي صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود يا والقرابينا اصحاب البارود اصحاب البارود البارود يا والقرابينا ويا يا البارود يا البارود ويا اصحاب وريح البريز ريح البريز ريح البريز الباسبور للفيز ريح البريز ريح البريز ريح البريز الباسبور للفيز اصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارودي والقرابينا صحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارودي والقرابينا Did إيه؟ it, إيه؟ did اصحاب البارود اصحاب البارود والكرابينا اصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود والكرابينا يا جلالي يا جلالي يا مولى بغداد ودوي حالي يا جلالي ويا جلالي هي منى بغدا ودوي حالي ويا جلالي يا جلالي